En este vídeo voy a mostrar cómo eh, utilizar el efecto de cámara lenta o cámara rápida, slow motion. Para ello voy a cargar la playlist un vídeo de mi carpeta de fuentes. Añado este vídeo a la línea de tiempo y voy a hacer un par de cortes para eh, poner un trozo que sea un poco más lento y un trozo para que sea un poco más rápido. por ejemplo, por aquí unas secciones al azar para que funcione correctamente lo que voy a hacer es crear una pista de vídeo adicional en la que voy a coger los trozos que voy a modificar. Este de aquí, este de aquí. Porque ahora veremos lo que ocurre. Selecciono este trozo, me voy a la pestaña de propiedades y aquí puedo cambiar eh, la velocidad a la que se va a reproducir esa sección o ponerle directamente la duración. Después de elegir eh, la velocidad o la duración hay que pulsar la tecla Enter para que coja el efecto. Bueno, voy a hacer que se reproduzca más despacio. Y ahora al pulsar Enter, el clip se extiende en la cantidad de tiempo que necesita. Con este otro clip voy a hacer al revés, voy a hacer que se reproduzca más rápido, al doble de velocidad. Pulso Enter y se ha reducido su duración. Y ahora lo que voy a hacer es recolocar en mi proyecto estas secciones de vídeo ahora que he hecho hueco, para que dé la sensación de que todo sucede eh, una cosa a continuación de la otra. Una vez hecho esto, ya puedo eliminar la pista auxiliar, botón derecho, eliminar pista, y ya tengo ahí eh, una parte que va más lenta, una parte que va a ir más rápida. Voy a aprovechar también para añadir algún algún título, aquí en los filtros puedo añadir a este clip de vídeo un efecto, por ejemplo, eh, de texto, estaría aquí. pues aquí un texto, efecto slow motion y aquí podemos cambiar las propiedades del, texto, pues el color en el que aparece, em, si está en negrita o en tamaño normal, etcétera. y aquí voy a añadir otro filtro, en este caso un texto 3D y lo que voy a poner es más deprisa. Muy bien, pues ya tendría aquí la película montada. Pues ahora es lo que exportarla. Voy a guardar el proyecto. y lo voy a exportar en formato mp4 y una vez exportado ya puedo ver cómo quedaría el, el archivo final tendría aquí mi archivo exportado y este es el efecto